Hey! Wargaya! Dar yargıysa. Waka bir iş waka. walaalkan wuu ciirtay horyaale وانا نخوي لكن معاتب بسعودي ايوه محمد صوح ايوه ايوه محمد غلط ايوه waxaan idhi maayankan wuxuu maagan yahay muuse muu araga madaxtooyadu ku muujiyaa meelaha u dhow ee wadooyinkan camaaluqa noqdeen cididanaynayn baabuurkii cabaa soo mariya cagagubyoonaayo labada carabka jalaqsan laa inagu xoogi waa maaytay maarfixeen waa kowde cudur kama baqaayaan yacadooda ma mayol wuu yaallaa waxa doonaya anigoo halkaa adigu halkaa soo yaalaad ku jiraa روح انا بعيد شمال هي إلهه إلهه نقصح وأنا على حجو صدقتني أنا صدقتني أبارك أبقى أجي فوري صدقتني لبيلا وحيان أفر صدر دم دلولي سيدا كورن كورن في أي أي أي هالك شفت هالك بكتو كروا كروا أي أي لا ليلى عواد سالوا تحتارين ما قد تعودي ودتك يكون شران ودتك يكون شران عادي اه ليلى علاوي والدساريج الدساريج اه لايف الدساريج اه إنا لله وإنا إليه قياع قياع وقياع قياع هاي هاي هاي شيخ عبد الغني علي حاجي وين الله الله يو بريش كيس شوقة ساكا أي نحمده ونسل عليه ولكن ما يمكن ورميه رميه وأربكنا سوتي في الله سبحانه وتعالى ملكي مامك ايش اتكلم من بعدها لو ذبحين ولا تبارك وتعالى معنا هدي لي وش بريني وايو خساره لا خساره لا اي شكرت من السيده لا لا انا يا دادي وش بريني نقضى وني سيادين يا بلا اله سبحانه وتعالى بركا عباره لا لا عباده ودباتين با لا عباده الهي بينا سو فرتي وين يا بدينا دادك waxaan leeyahay dooxa ku soo dhawaanaya ee ku soo durkaya ee dooxa ee guriga ka dhistana waxaan leeyahay walaalayaal badi uga feejignaada oo ilaahay subxaana wa tacaala kolleyba dhulka laba mitir baa lagaa dhigaya oo lagaga asaya mehmete sheeko kale maya sheeko kale عندنا يجي صلى الله عليه وسلم macho kila mata ma wallahi ma kayin wixii sitaa dalad ka warramo Yeah. وارب كان المواير كده الحساب في نجلس علي علي علي انا قد بريش كنا قاعدين هنا علي وريا وريا وريا وريا waryaa waryaa waryaa shiidka inaga daayta waryaaen waryaa waryaa warnaga daa warnaga daaya warnaga daaya inaga daa waryaa waryaa waryaa danuweyn maqayn naga daa dadkaaka isugille waxaan muxuu ah waa inaga daaya inaga daaya waryaa waryaa وريع وركالي وريني نقدر فوض وريع عصاي عصاي فوضي نقدر نادرت عسكر بقى شوفت ماشي أروح عمال يا شيخ Все, брюшка. Vallahi girir kaç. Girir kaç. كبيرك والله بالله انا نفسي الاغنيه والله نفسي كده عصايه عصايه هذه عصايه هنا تقول شو تايمين بس دور لازم شو بس هنا الحص عيال وانا قرر اقص حتى شيء والله ذوق هذا مره غير خبرك تا عيد كورة تو كورة شنو مالتي تاس مالتي ودي تي والله تاسو تاسو ما تاسو تو حتى هنا كل صار اوه تي يس يس انا انا انا 七十六。你们两个，啊！你个，啊！你们你两个，啊！你们 الشوط عايز يا حمص عايز يا حمص Look through, look through. Let's go. ذبح يصير اي اي وداد دادي ولا هروان من ريالان دايع واري عبد غريب Bravo! Marami, wallahi. yarış today.